ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዲሁ ደግሞ ውድ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ውጭ ሀገርና አገር ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ሰላም ጤና ተመኝቼላችኋለሁ። በዛሬ ቪዲዮ አንድ ሺህ subscribe ከሞላን በኋላ እንዲሁ ደግሞ አራት ሺህ የእይታ ሰዓት ካገኘን በኋላ ቻናላችን እንዴት አድርገን apply ማድረግ እንችላለን። እንዴት ፎርሞችን እንደምንሞላ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ያንዳንዷን ፎርሞች እንዴት እንደሚሞሉ ከዚህ ቪዲዮ ስለምታገኙ የቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ እሽላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ apply ከማድረጋችን በፊት ዩቱባችን ላይ የሰቀልናቸው ያንዳንዱ ቪዲዮ እንዴት አድርገን edit ን ማድረግ እንደምንችል ምናልባት copyright ሊኖር ይችላል። የሆነ ነገር በቃ እንዴት እንደምናስተካክል በቻናላችን ወይ ደግሞ በዩቱባችን ላይ እየሰቀልናቸው የአንዳንዱ ቪዲዮ እንዴት እንደምናስተካክል የሰራውት አንድ ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ description ታገኙታላችሁ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ወደ ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት የኮኬት ዩቱብ ቻናል ነው። subscribe በማድረግ like በማድረግ እንዲሁ ደግሞ share በማድረግ ከጎኔ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ጉዳያችን እናልፋለን። እናንተም ደግሞ like በማድረግ ጀምሩ። Chrome ኣችን እንከፍታለን። Chrome ከከፈትን በኋላ እንግዲህ ያው ይህ ቻናል እንግዲህ ይመስላል። ቻናሉ እንደሚታየው ሞልቷል ማለት ነው በሚገባ አራቱም step right right ነው ያለው ያው ዋቻሩ ሞልቷል ዩቲዩብም አንድ ሺ subscribe ሁሉም right right ነው ማለት ነው። ስለዚህ apply ለማድረግ እንግዲህ ብቁ ሆኖ የሚከለክለው ነገር የለም ማለት ነው እና ቀጥታ እንግዲህ ክሮማይዶ ዶት ዩቱብ ዶት ካም ስላሽ ቻይና ብላችሁ search ብታደርጉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በዚህ አልመጣ አንደኝ ልጆች ስላሉ ነው ማለት ነው ይህንን የምለው። እሺ ቀጥታ እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ apply እናደረጋለን ማለት ነው። እዚች ጋር ያለችዋን በሰማዊ የተጻፈች አፕላይ ና የምትለዋን click እናደረጋለን እንግዲህ click እንዳደረግ ነው የሚመጣልን ዝርዝሮች ብዙ ሶስት ዝርዝር ይመጡልናል። አንደኛ step one አለ፣ step two አለ፣ step three አለ step one agreement ነው። step two ደግሞ financial ነው ወይ ደግሞ AdSense account information ነው። ከአዲሰንስ ላይ የምንሞላ information ነው ማለት ነው። step three ደግሞ እንግዲህ እነሱ ገምግመው የሚመልሱልን ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ቀጥታ start የምትላለች እዚች ጋር ማለት ነው። በዚህ አሁን ባሳየኋችሁ በአንደኛው step ላይ start የምትል ትነክሩታላችሁ። ይሄ ህግ ብዙ ነገር አለ እና እና ብዙ ተዘርዝሯል። እናንተ ቀስ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ እና ብዙ ጽሁፍ ነው እና እሱን መጽሐፍ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ያው መስማማት ነው። ይህ ቀላል ነው። መስማማት በቃ okay ብቻ ማለት ነው። ምንም accept ወይ ተቀብያለሁ ህጉን በቃ agreement ከዩቱብ ጋር መፈራረም ማለት ነው። ልክ እንደ የሆነ ስራ ስትገቡ የሆነ office ስትገቡ ተፈራረማችሁ agreement በዚህ አይነት በቃ እንደዚ አይነት ነው በቀላሉ ይሄ ነው ማለት ነው። ቅልጽ እንዲሆንላችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ ከስርክ መጨረሻ ላይ I accept the YouTube Partner Program terms የምትላለች እሷን click እናደርጋለን። እሷን click እንዳደረግ ነው የሚመጣልን ከታች Accept terms አለች። እሷን click እናደርጋለን ከታች። እሺ load እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። የምትመለከቱ step one done ብሎኛል። step one በሚገባ አልፈናል ወይ done ብሎኛል ማለት ነው። ቀጣይ ምንድን ነው? step two ነው። step two ደግሞ ምንድና create new AdSense account ይላል እና እሱን ወይም ደግሞ የ AdSense አካውንታችን እንከፍታለን ማለት ነው። ቀጥታ እሱንም ምን እንለዋለን እዚህ ጋር እንመጣና start የምትለዋለች start እናደርገዋለን እነከዋለን ማለት ነው። እሱም እንደነካ ነው ምን ይመጣልናል step two አሁንም አለች እና ቀስቷን እንነካታለን። account እንዳለ ከዚህ በፊት አለቅ ወይ የለም የምለው ጥያቄ ጥያቄ ጠይቀናል ማለት ነው። ያንን ጥያቄ እንግዲህ ከጠየቀን እሱን ከዚህ በፊት ካላችሁ ያው ምንም ቀላል ነው። ምንም እንትን የለም። የስ ሆነ ን ኤግዚስቲንግ እንላለን። ከሌላን ግን ኖ አይ ዶንት ሃቭ ን ኤግዚስቲንግ። ስለዚህ እሷን ከመረጥነው በኋላ No እንላለን። ኖ የምትለውን እንነቃታለን ማለት ነው። continue ከዛ በኋላ continue ነው እናረጋታለን ማለት ነው። continue እዛ በኋላ ማለት continue ካለ እና ካለ እንደጨረስ ነው ምን ያመጣል አሁን choose an account ይላል እናንተ መሆናችሁን ለማረጋገጥ ማለት ነው ምርጫ ወይ ኢሜል እዚህ ውስጥ ካለ ኢሜል ያስመርጣችኋል ማለት ነው እናንተ ቻይና ላችሁ የተከፈተበትን ቀጥታ ሄዳችሁ እሱን ምን ታደርጉታላችሁ እሱን እሱ ላይ click ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ልክ እሱን እንደከፈታችሁ አሁንም ደግሞ ምን ይመጣላችኋል? ምርጫ ያመጣላችኋል። me customized የምለው ላይ OK እንለዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ አማራጭ ያለውን click እናደርጋለን። የመጀመሪያም click እናደርጋለን። Yes እናደርገዋለን። ከዛ ቀጥታ እንግዲህ እሷን ከመረጥን በኋላ ከታች ዝቅ ብለን እንዲህ ዝቅ ዝቅ እያደረግን ምንድን ነው የሚያመጣልን እዚች ጋር ማለት ነው select your country የምለዋለን እሱን ላይ click ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እናንተ ያላችሁበትን ሀገር ፈልጋችሁ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ነኝ። አሁን ኢትዮጵያ ነው እየሞላ ያለሁት ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ነው የሚሞላ። እናንተ ዓለም ላይ ያለው ሀገራት በሙሉ እዚህ ላይ ስላለ እናንተ ያላችሁትን ሀገር ገንዘብ የሚከፈላችሁን ሀገር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ኢትዮጵያ ስለሆነ ይህ ኢትዮጵያ ላይ click አደረግኩኝ። ስለዚህ እሱን ልክ እንዳደረግነው በኋላ አሁንም ዝቅ ዝቅ ብዙ ህጎችን እና ደንቦችን አስቀምጧል ማለት ነው። እሱን ዝን ምንድነው ወደ ታች እንላለን። መጨረሻ ላይ እንሂድ እንሂድ እና እሺ ይሄንን በቃ አሁን ህግ ወደ ላይ የተዘረዘሩ ህጎችን መስማመታችሁን እዚች ጋ የስ አይ አፍሪድ እንደ አክሴፕት ዛ አግሪመንት የምለውን click ታደረጉታላችሁ ማለት ነው ወይ ደግሞ እዚች ጋ ትሆናለች። ላሳያችሁ ያው እዚህ ጋር ማለት ነው። እንኳን እንዳደረጋችሁ እንግዲህ create account ይላችኋል። ከታች በሰማያዊ ተጻፈ create account ይላል። እሱ ላይ click ታደርጋላችሁ። load እያደረግልኝ ነው እንግዲህ ወደ ቀጣይ step እያሳለፍልኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱ ው በቀጥታ ምንድነው የ AdSense account ቦታ ማሙያ form ማሙያ ቦታ ማለት ነው በቀጥታ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ምንድነው የምንመርጠው አሁንም account type የሚለው ላይ click እናደርጋለን ማለት ነው። account type የሚለውን click ካደረግ ነው ይዝች ጋር ምንድነው የቢዝነስ ነው አካውንታቸው የቢዝነስ ነው individual ወይ የግል ነው የድርጅት ነው ብላችሁ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው እናንተ individual ወይ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያለውን መምረጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው ቀጥታ ምንድን ነው ስማችንን በትክክለኛ እስከ አያት ድረስ ከጻፍን በኋላ ወይ ደግሞ account ላይ ያለ account ቡካችን የምንጠቀም ስም ትክክለኛ ስም ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም በኋላ PIN ባይመጣልን እንኳን መታወቂያ በቃ ትክክለኛ የሆነ ስም ካልሰጠ በኋላ በመታወቂያ ፓስፖርት በመንጃ ፍቃድ verify ስታደርጉ እንዳስቸግራችሁ በማሰብ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ line one እንገባለን። line one የምሎን ኢትዮጵያ የምሎን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያለው address line two ላይ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንሞላለን ማለት ነው። እሺ ፖስታ ቁጥራችን እዚች ጋር ለ address line two ላይ እንሞላለን ማለት ነው። እሺ አድሬስ ላይን ዋንን አልፈናል። two ም አሁን ፖስታ ሳጥን ቁጥር አልፈናል ማለት ነው። ከዛ ምንድ ነው postal code ይጠይቀናል። postal code እንሞላለን ማለት ነው። እዚች ጋር አዲስ አበባ ከሆናችሁ normal ነው፣ አንድ ሺ አንድ ሺ መምራት ይችላላቸው ሌሎች ግን postal code የለም የጥ ዜሮ ዜሮ አርጋቸው አራት አርጋቸው እለፉ ማለት ነው። እንጨርስ ነው እና ቀጥታ ምንድን town or country ይላል። country ላይን የምንሞላ የምንኖርበት የምንገኝበት ክፍል ሀገር መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ያላችሁበት address ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ሀገር ሳይሆን ያላችሁበት area ማለት ነው። እሱን ትላላችሁ። እኔ እዚች ጋር አሰላ ብያለሁ። ከዛ ስልክ ቁጥር ላይ ልክ click እናደርግበታለን። ስልክ ቁጥሩ ላይ click ስናደርግ ኢትዮጵያ አድርገን ስለሞላ ያው አመጣለን ማለት አላችሁ። ምክንያቱም ከላይ optional ነው ማለፍም ትችላላችሁ። optional ነው ዘጠኝ ብላችሁ ያው ትጀምሩና እዛ ስልክ ቁጥራችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም እንትን ነገር የለም። አሁን ልንጨርስ ነው እና እንግዲህ ወደ ታች እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ወደ ታች እያደረግ ወይ እኔ እንድታያቸው በደንብ ላይታያቸው ይችላል። ስጋ submit የምትላለች መጨረሻ ላይ ይሄው ሰሜት የምትለውን click ታደርጉታላችሁ ማለት ነው በመጨረሻ redirectory ላድርግልህ ይላል። ከዛ እሱ ላይ click ታደረጉቷላቸው ማለት ነው። ቀጥታ redirectory ካላችሁት ወደ መጀመሪያ ፕሮሰሱን ወደ ጀመራቸው ይወስዳቸዋል ወይ ደግሞ ወደ ማነታይዜሽኑ ይመልሳቸዋል ማለት ነው። load እያደረግልኝ ነው በጣም connection ስለሆነ እንግዲህ ረስ ብሎኛል። እንግዲህ ያው ቀጠሮ ሰጥቶኛል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ቀኑን ጠብቆ እንግዲህ ሰዓቱን ጠብቆ ደግሞ ስላክልኝ እንግዲህ ስንት ሰዓት እንደሚፈጅ ከዚች ሰዓት ላይ እኔ ቪዲዮን pause አድርጌ እነግራቸው wow እንደምታዩት እንግዲህ step two ማለት ነው። ስቴፕ ቱ ልክ በ24 ሰዓት በ24 ሰዓት ደህና ላይ ልኝ እንግዲህ በ24 ሰዓት ነው የመለሰልኝ step two ማለት ነው። step three ደግሞ progress እያለ ነው እንግዲህ እሱንም ደግሞ ተጠብቃለሁ። ክቡራን ላይ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱ እንግዲህ በ60 ሰዓት ውስጥ ወይ ደግሞ በሁለት ቀን ተኩል ውስጥ ዩቱብ ቻናልን ተቀብሎ congratulation የሚል ወይ እንኳን ደስ አለ የሚል በኢሜይል ላይ ልኩልኛል ማለት ነው። ይህም ደግሞ በጣም ደስ ይላል። በዚህም ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ይህ ደግሞ የእናንተ ብርታት ማለት ነው። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። በቀጣይም ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስኪመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም፣ ጤና ከእናንተ አይለይ ማለቴ ጸሎቴና ምኞቴ ነው። በመጨረሻ ቪዲዮን like አድርጉ፣ share ማድረግ አደራ አይረሳ። subscribe ያላደረጋችሁ subscribe ጠቅጠቅ አድርጉና በመጨረሻ ላይ የደውል ምልክት አንጫን አድርጉ። እንዲሁ ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በ comment ስር ጽፋችሁ ሀሳባችሁን እንዲሁ ስለ ቪዲዮ መሆኑ ስለሌላ ነገርም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም